霧が乱れるから気をつけてね。いいよ水平 OK そのままの姿勢でいい高度もそのままでいい 少し先までそのままでいい。くりを利用か。右向ける感じで、で左ちょっと切って、左切ってよ。左切って、左切って。